Allah hukum ke apa? Hukum masalah duit putih. Nah, saya nak wayak, nak wijelah lalu dah. Mengikut fatwa Darul Ifta Al-Misriyah nombor 2594 dan begitu juga Darul Ifta Urduniyah nombor 933 berkata bahawa يحرم أخذ المال على الانتخابات hara ambil duit di atas pilih nah pemilihan ni fahiya rishwah maka ia adalah rashwah jadi rashwah ada sebab wala yahillu bai'us sawt tidak halal jual seorang al-intikhabi wathamanul ma'khudh dan duit yang diambil ala hadha haramun wa suhtun itu adalah haram dan itu adalah uh, suhtun iaitu rasuah dalil mana dalilnya ada Tuhan sebut dalam Quran wa aklihi musuhta la bi sama kanu ya'malun orang <clears throat> ahbab <clears throat> mereka itu makan rusuah dan rusuah saat itu bagai sejahat-jahat bagai yang mereka itu buat عبد الله بن مسعود كتا السحت الرشوة نه رشوة هني حرة لأن هذا سبو تو هذا يأخذون عرض هذا الأدنى مركا تو أمي عرض هذا الأدنى حتى هوجا ويهان itu هوجا بتاع ويهان itu apa mana يأخذون ولا مسبو يرتشون نه dan ada sebuah kita ni bila kita pilih hutan apa sajalah orang panggil kita naik saksi dan tu sebut satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun akan ditulis saksi kita pentayan dan Tuhan akan akan ditanya mereka Nah, dan ada sebuah oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyyatil amanah" Apabila habis amanah fantazir fantazir sa'ah, maka hendaklah nanti kiamat. Rasuah-rasuah tu apa rasuah? Rasuah sana itu qiyamu syaksin atau muassasah yaitu melakukan atau buat oleh seorang sana itu atau engkau nikah daf amalin nah bidaf imalin yaitu dengan memberi duit atau khidmah atau khidmah min ajli istifadah untuk nak istifadah nak ambil bedah min haqqin laisalah hak hak bukan bagi dia au an yu'fiya nafsahu min wajibin alaih atau nak mengecualikan di atas nak sepatutnya tak kena buat benda lah ya tak kena kerja contohnya nah kalau dia bayar contohnya lah itu ulama memberi tarif rasuah hari ini banyak keliru ada fatwa-fatwa yang salah yang tak betul Eh kerana kawah Kerana benda ni cantik Ada sebut Syekh Wahab Az-Zuhaili Sebut Ya, ya apa ni Amal mal Ada pun harta Alladhi ya'khuduhun nakibu Hak orang pilih ambil sana itu Fahiyah rasuah Maka itu adalah rasuah Nah Sebab tu Benda-benda ni ni Hari ni <clears throat> Ulama Seluruh Negeri Arab Seluruh Di mana pun Pakat hukum kata duit hak ambil atau hak bagi kau pilih tak ni itu dikira kan rasuah. Tak kira di mana pun ulama-ulama. Sebab itulah kita rasa orang okay, siapa-siapa duk kata boleh ni. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la'anallahu rasyid tuhal anak orang hak wira suah wal murt wal murt wal oh, anallah rasyia orang hak wira suah wal murtasyia orang makkah wal raisha dan orang hak juru bagi Nah, eh, sebab tu hukum ni hukum hak cacin benda hak ladak nampak eh tak ada nampak keliru sikit apa benda hak tak ada keliru sikit apa tapi ada sesetengah hak ni tu fatwa kata boleh wal iyad billah benda ni kita takut nalah Nah, namun sikit lagi kau orang nak turun ke Kita malu, malu kepada ulama-ulama. Kau yang ada di Malaysia, di Indonesia, ulama-ulama di tanah Melayu ni kau dengar apa hal kita dah jawab. Tak malu lagi. Semua orang bakal kata benda ni tak betul. Benda ni adalah salah. Nah, waktu pula ha, malu kepada orang bukan Islam pula. Nah, pen kau macam tam ke mana? Kita ni pelak ni orang Islam ni. Waktu tu pula kalau kita nak kacau benda ni, sikit lagi kau hancur Nah, eh, ya sikit lagi jadi orang Islam semua. Orang pilih jadi orang Islam semua tempat kita lagi. Kalau mau lagi. Lani pun cakap dah. Akan eh, tamung. Tak boleh oleh orang boleh semua. Kita ada kira kata boleh 10 tahun, 20 tahun lagi. Fok-fok juga sekebel boleh main juga. Ni. Bahawa kita tak ada duit. Nah. Eh, lepas tu orang-orang boleh. Lepas tu nak pergi main lah. Kalau main PCD. Nah, dah hajar orang buka jalan lah ni. Kau hajar lebih. Nah, tak patut sama sekali kecek nak benda-benda besin ni. Kita rasa malu. Eh, sebab itulah kita kena ingat. Benda hak salah tetap salah. Tak kira siapa. Dia ya, tak kira aku kena salah ni hak tetaplah itulah tu. Mafia kata salah. Darul Ifta Misriyah, Darul Ifta Arduniyah. Ulama besar Syekh Wabah Zuhaili. Orang-orang kita bukan jatuh. Ni, banyak ni. Puluh-puluh kita Mati ratu tu eh. Wahbah Az-Zuhairi Lepas tu hayah kibar ulama Di Saudi Support tu juga Hayah uh, Mesir Support tu juga Ulama seluruh Kata tak boleh Saya nak sapa ya Tak ada apa ya Kita sapa Nak sapa ya lah Masalah antara yang nak dengar Seringat tu suku kira Tapi Benuh hari kita nak kata Lah tak boleh Nah Kita kena tetap juga Ah ha, hari Kita nak kata Lah Lah ke mana pada mahu kata heboh, heboh ke apa? Reboh ke heboh ke? heboh. misal kata heboh, Ah heboh boleh wiu ke? Semua jadi heboh Kau bagai ni. Nah, reboh lah semua jadi heboh belakang. Nama leh? Nah, leh. lagi fatwa gitu tak alih. Wal'iyadabillah. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala pakak fok kita sana itu, pakak ingat takut Tuhan. Lepas tu pula benda-benda hak pesen lakiat on pesen ni tu, kau tak patut tu baik. Maka kita bakal batal. Leh, ha? benda-benda hak boleh sekat jalan, ha? takut temu, takut bocor, maka kita kata habis. Yalah tu ya kita ni. Banyak sajalah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعة وارزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن القاتمة وأنت الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين